metano Seta a flame seta a flame Seta flame flame Olá galera bonita, essa é a Desire Desire cantando aqui na rádio canal, olha só 88.3 e eu quero dar uma dica pra você, vai ser a nossa dica de hoje bem legal sobre energia solar. Olha só que bom, hein? Tava aqui curtindo uma musiquinha, eu lembrei, olha, vou dar essa dica aí para os meus irmãos e minhas irmãs da internet aqui do meu canal do YouTube e os novatos, sejam bem-vindos. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, assina, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. Eu sou o Gutenberg Nascimento e vou mostrar para você agora uma dica super legal de como você carregar o seu telefone celular. É isso mesmo, olha só que legal. Todos nós é, gostaríamos de estar carregando o nosso telefone em qualquer lugar ou então economizando energia. Quem nunca reclamou, nunca <laughs> levou uma reclamação de alguém porque estava direto conectado na tomada com o seu carregador. Então nós vamos descartar o carregador 220 volts, aquele tradicional que vem que vem no seu no kitzinho, né? E o que, que você vai fazer? Você vai comprar por 15 reais ou até um preço um preço mais em conta, dependendo onde você comprar. Esse aqui foi que me custou 15 reais. Ele é de 3,6 ampere, um carregador para celular automotivo, certo gente? Eu já falei para você como você monta em um vídeo passado. Bom, mas se você não quiser olhar no vídeo, eu vou só dar uma explicadinha rapidinho. Aqui no positivo, você vai conectar o positivo da bateria. O positivo fica aqui, gente. Isso aqui, olha, a gente finca naquele, naquela tomadinha, né, de acendedor de cigarro. Aí aqui é, você procura aí na internet, você vai ver, ele tá aqui com a fitinha, mas eu não vou tirar a fita, que já isolei tudo direitinho aqui. Aí aqui, olha, tem a ponta do negativo e o negativo que fica aqui do lado e o positivo, uma pontinha que fica aqui. Aí você pega o ferro de solda, dá um, uma soldadinha rapidinho para não demorar muito tempo e derreter o plástico, encosta no, na ponta de, de baixo o positivo, tá? E no negativo, você coloca um diodo invertido. Para energias, caso você virar a tomada, tuf, tuf, não queimar o seu carregador. Então coloca no negativo um diodo invertido para a energia não passar pelo negativo, tá certo? Só para a energia passar pelo positivo e voltar pelo negativo. Você é inteligente, você sabe. Se você não sabe, vê aí nos vídeos passados, eu vou deixar aqui é, um vídeo no finalzinho que vai estar explicando como você fazer a colocar o diodo, certo? Aí ele, ele vem, olha, esse daqui meu, ele veio com esse adaptador, tá? Que você conecta aqui, ele tem duas entradas, o que é bem melhor ainda, porque dá para você carregar dois dispositivos. Eu geralmente carrego um de cada vez, que é para não estar forçando. E aqui, olha só, ele tem várias saídas para smartphone, para é, Apple, não é? Aqueles, aqueles, da, aqueles celulares da Apple. E, tá vendo aqui? Tem esse daqui que é para você carregar outro tipo de celular, outra mídia. Eu vou mostrar para você aqui, vou aproximar a câmera e vou mostrar na prática como está funcionando, tá bom? a nossa energia. Também vou aproveitar vou mostrar um pouco como ficou o meu sistema solar, que agora é industrial, tá? não é mais caseiro. Eu desliguei as caseiras e estou usando um painel solar de 160 watts, duas baterias, cada uma com 45 amperes, somando 90 amperes. Se você tem uma bateria só de 90 amperes, vai dar a mesma coisa, certo? E o que acontece aqui? Eu estou é, satisfeito com minha energia solar na minha residência com um painel apenas. Imagine você que mora no interior ou tem algum conhecido, ou uma família que mora no interior que ainda não tem luz ou tem, mas paga muito caro pela energia, mas o solar é pleno, essa pessoa tem essa pessoa tem acesso a um, a um céu maravilhoso que pode estar transmitindo energia gratuita para essa pessoa. Então, apenas com a partir de R$ 1.800, reais, quase R$ 2.000. Vou botar, não vou botar R$ 2.000 não, mas vou botar uns R$ 1.800. Você vai pesquisar na internet uma loja séria que venda os equipamentos e você pode comprar em casos de baterias, essas baterias são automotivas. <laughs> Agora tomou um susto. Essas baterias são automotivas, gente. Então o que é que acontece? Eu tô, estou utilizando já faz um ano e até agora elas não deram pau. Estão carregando bem, também eu não forço muito. Olha só, para você que está assistindo ao meu vídeo, eu vou estar sorteando esse brinde aqui, que é um carregador solar, uma luminária solar, então, olha, ela apaga por causa da claridade das luzes que estão aqui. Mas quando fica à noite, isso aqui é de jardim. Olha, ela vem com uma, uma estaquinha aqui para você fixar no seu jardim, tá certo? E aí quando o sol findar, chegando à noite, ele vai acender sozinho. Quando amanhecer o dia, ele vai identificar que apareceu a luz do sol e vai começar a carregar a bateriazinha de 1,2 volts que tem aqui dentro. Então é muito simples, tá? É só você deixar o seu comentário aí, comente, comente o que você quiser, tá? E todos os que comentarem no vídeo, aqui nesse vídeo, vai estar participando do sorteio de um desse desse desse é, dessa luminária solar para jardim. Você pode colocar no jardim, pode colocar no telhado da sua casa, você pode dar para seu filho, para sua filha, para eles aprenderem a mexer na energia solar e eles entenderem um fundamento, tá vendo? Tem uma plaquinha solar aqui do lado de cá e aqui a luz, tá vendo? Funcionando perfeitamente, isso aqui vai para você que foi o sortudo ou a sortuda. Então deixa teu comentário aí. Agora tem que curtir o vídeo, tá certo, gente? Vai valer só para quem curtiu o vídeo e estiver inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe comentário. Esses são os três requisitos para você participar do sorteio e ganhar essa linda essa linda luminária aqui, moderna, olha. Tá vendo? Bonitinha, não é? para você enfeitar a sua casa. Sim, voltando gente, vou mostrar aqui, para não me prolongar muito no vídeo, vou mostrar para vocês aqui como é que eu, que eu fiz para carregar, né? Eu fiz o adaptadorzinho, como eu já mostrei para você, coloquei uma tomada, né? Para ficar tudo mais simples aqui em casa. Coloquei essa tomada aqui, olha, tem um T, que eu tô, estou utilizando também o ventilador solar tem o T, deixa eu tirar aqui, tá? Eu coloquei essa tomadazinha que ela vem direto das baterias, passa pelo disjuntor, tá? Está interligado com a rede da sala e aqui é o disjuntor da cozinha, aqui é o disjuntor da sala e aqui é o disjuntor dos painéis solares. Caso dê algum algum raio, alguma coisa, algum curto lá em cima, o disjuntor do painel solar vai desligar. A energia do painel solar vem, passa pelo disjuntor e entra aqui, nos dois primeiros bornes do, do controlador de carga. Deixa eu aproximar um pouco aqui para você ver como está tudo funcionando certinho. No momento eu estou carregando aqui, utilizando um ampere mas ele chega a 4 a 5 dependendo da carga. Eu coloquei aqui para ele carregar até 13.5, tá certo? Aqui é a carga mínima e aqui é a carga de, de flutuação. Então aqui, como eu não estou utilizando o ampere, aí ele fica só 1 ampere, que é necessário só para ficar mantendo a bateria carregada. Está aqui, olha, carregada em 99, 99% carregada as minhas baterias. São exatamente uma hora da tarde. Você pode ver. Eu passei a noite todinha ontem utilizando as lâmpadas, a, o ventilador solar, carregando é, objetos e a bateria está carregada com 99%. Tá tudo certinho aqui, funcionando o meu sistema solar. Então para você que tem um parente, como eu já falei, que mora no interior, deixa eu ligar o ventilador aqui que eu já estou começando a suar. Para você que tem um parente ou você mesmo que mora no interior é muito bom. A partir de R$ 1.800 você já pode ter o seu projeto solar. Você vai vendo passo a passo aqui nos meus vídeos passados como é que eu montei. Eu tirei, olha, toda aquela fiação eu tirei aqui toda aquela fiação que estava exposta aqui, que eram os fios muito finos. E estou utilizando o fio de 4 milímetros, tá certo? Fio de rede de, de energia é, residencial mesmo, 4 milímetros. Por que 4? Porque como é 12 volts, você precisa ter uma fiação, é, uma fiação mais larga, mais grossa para poder estar passando a energia livre, sem estar é, com dificuldade da circulação da energia. Então, 4 milímetros é o necessário para você fazer a sua rede. Você pode utilizar 2,5 também, tá? Dependendo para o que você vai usar nas suas tomadas. Tá aqui ligadinho e agora eu vou ligar. Vai acender um LEDzinho aqui que vai estar indicando que está com energia. Se eu ligar invertido, ele não vai queimar por causa do diodo que eu coloquei no neutro. Mas sem o diodo, se você ligar invertido, você vai estourar isso aqui. Tá vendo? Já ligou aqui a luzinha. Vou aproximar um pouco mais. E aqui, o que, que a gente pode utilizar? Um radinho. Esse rádio ele carrega com aquela tomada tanto na energia quanto na energia solar. Energia 220 é quanto 12 volts. Eu só estou carregando ele com 12 volts porque eu estou usando tudo aqui praticamente já da energia solar. Olha só, ele vem com a entradazinha aqui, olha. Isso serve para aqueles rádios maiores também que você compra aí para ficar com com o seu som passeando para onde você for. Então olha aqui, ele já está mostrando que está carregando, tá vendo? Tá vendo? Carregando. E o bicho é potente, viu? olha, <laughs> olha só, além disso, além do radinho, você um, outra entrada que tem aqui para smartphone. Vou ligar aqui, ó, conectar aqui. E o celular já começou, já está bem carregado, porque já estava carregando, mas eu vou mostrar para você aqui o, sim, o símbolozinho vou tirar e ele vai, vou conectar e ele vai reconhecer. Tá, peraí. Agora eu vou conectar aqui E aqui você já pode ver que ele está carregando. Carregando 94%. Aqui olha o sinalzinho da bateria com esse raiozinho significa que está carregando. E eu vou retirar agora da tomada para você ver que ele vai parar de carregar. Deixa eu puxar mais aqui. Retirar da tomada. Sumiu. Colocando na tomada. Carregando. Certo, gente? Além disso, além do celular, você também pode carregar outros dispositivos. Tudo que você tiver que dá para carregar naqueles carregadores de celular como câmera digital, você também pode estar carregando e, outros, e outras outras coisas, lâmpadas, utilizar as lâmpadas, é, inclusive em breve, em breve eu estarei fazendo um vídeo aí como você fazer, um, adaptar uma, um, um refrigerador, aqui eu tenho um frigobar e eu vou adaptar ou o frigobar ou então a minha geladeira para 12 volts comprando um compressor de 12 volts é isso aí a galera já está fabricando já está aumentando mais ainda veja só desenvolvimento tecnológico em compressor de 12 volts para gela refrigerador então em breve eu vou estar falando mais sobre esse compressor. Você vai ter a sua geladeira direto em 12 volts ao invés de você precisar de um conversor para estar diminuindo, aumentando para 220 para você utilizar a, eh, a sua geladeira. Mas você vai só eliminar o, o conversor e ligar direto em 12 volts. Veja que legal. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para hoje. Se inscreve aí no canal, dá o teu joinha se você gostou, se esse vídeo serviu para alguma coisa, você se inscreva no canal, deixe o teu joinha de amor, o teu like, porque você deixando o seu like, o meu vídeo ele vai subindo, subindo, subindo e vai chegando a outras pessoas que precisam ter um conhecimento sobre a energia solar. Tá legal? E não se esquecem, deixa o teu comentário, se inscreve e... <coughs> não se esquece, deixa o teu comentário, se inscreve aqui nesse vídeo para você participar desse sorteio. Eu vou esperar mais ou menos um mês de participação para poder fazer o sorteio. Depois de um mês não estará mais valendo, tá certo? E vou enviar para a sua casa, você vai dar o endereço. Se você morar no Recife, for sortudo, a sortudo na região metropolitana, eu vou estar levando na sua casa. Tá bom? Muita paz, muita alegria e muita positividade. Tudo de bom para você energia solar aí, fazendo a nossa alegria, né? Fazendo você economizar dinheiro. Às vezes você está pagando a concessionária, você está pagando a parcela da bateria, a parcela dos painéis, a parcela do controlador de carga, tá bom? <coughs> Fica na paz e na positividade. Se abaixa, menino, que lá vem energia solar.